Este convite que está em sua mão, curtir na vossa mão é uma grande emoção. Estar na vossa mão é uma grande condição. Quando vejo minha gata, põe a mão no coração. E você aí, você não quer saber quem é a minha gata que eu não posso me esquecer. Porém, estou bebendo uma cuba muito boa, porém, estou Sou Reginaldo, curta a vossa luta. Curta Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul Me convidaram para uma festa No clube da cidade conheci uma garota Com 15 anos de idade O nome dela na mente já estava gravado quando percebi, já estava apaixonada Apaixonei de repente, como fosse uma ilusão Mas isso não importa, o importante é a paixão este convite que está em sua mão, curtir na vossa um é uma grande emoção. Estar tá na vossa um é uma grande curtição. Quando vejo minha gata, põe amor no coração. E você aí, você não quer saber quem é a minha gata que eu não posso esquecer. Porém, estou bebendo uma cuba muito boa, porém, estou sabendo que ela anda numa cuba. Sou Reginaldo, curta a vossa um, curta a Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, centro da cidade conheci uma garota com 15 anos de idade. O nome dela na mente já estava gravado. Quando percebi, já estava apaixonada. Apaixonei de repente, como fosse uma ilusão. Mas isso não importa, o importante é a paixão. Sou o Reginaldo que acabo de chegar para cantar um novo rap que acabo de inventar. Esse rap foi feito na maior dificuldade, por isso eu falo na maior sinceridade tudo que eu quero, eu consigo fazer. Por isso eu tenho muita força para vencer. Falamos das festas que nós curtimos, cantamos dançamos, fizemos e cumprimos. Sou Reginaldo que acabo de chegar, falar de novo, é, que acabo de inventar. Esse rap foi feito na maior dificuldade, por isso eu falo na maior sinceridade que eu quero, eu consigo fazer. Por isso eu tenho muita força para vencer. É isso aí, pessoal. Valeu. Quem então, gostou aí, ó, dá um joinha aí.